Tapi gendam Melayu tak untung. Ya. Untung tertak, tertak, tertak. Untung tertak, tertak, tertak. Untung rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi. Tak, tak, untung. Tak, tak, untung. Rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan Tapi cuy, uh, aduh, kalau tengok-tengok macam ini tuh, saya macam ustad sungguhan gitu ya. Tak payah lah excited sangat gitu ya. Ya begitulah kelebihan orang kalau mendengarkan ceramah gitu. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa basuh tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Dan ya, bagaimana puasa kurang untuk hari ini cuy? Saya harap puasa kurang itu berjalan dengan lancar cuy ya. Berjalan dengan lancar. Sampai hari ini Alhamdulillah saya masih full puasanya cuy. Masih full puasanya cuy. Oke dan untuk kali ini kita akan mereaksi lagi atau mendengarkan ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat lagi cuy. Seperti biasa cuy ya. Salah satu ya salah satu daya tarik dari channel NDTK ya adalah uh, men mendengar atau melihat ceramah dari Ustadz Syamsul Debat cuy nggak tau kalau yang Ustadz yang lain kenapa nggak ada yang suka gitu ya kenapa harus Ustadz Syamsul Debat gitu ya ya mungkin karena kelakar cuy ya tapi begini cuy saya akan uh, klarifikasi saya uh, membuat video seperti ini karena banyak orang yang suka dan satu lagi bukan karena kelakar je ya bukan karena sekedar lucu gitu ya tapi saya mendapatkan banyak pengajaran di setiap ceramah atau dakwah yang Ustadz sampaikan gitu ya. Walaupun ya, walaupun pasti banyak kalimat atau e, ceramah Ustadz yang diulang-ulang. kurang paham tak? Yang diulang-ulang gitu ya. Sudah saya dengarkan dan saya dengar lagi. Itu nggak jadi masalah buat saya nggak jadi masalah buat saya itu malah jadi uh, salah satu hal yang terbaik untuk saya supaya saya mengingat lagi yang tadinya saya lupa beberapa hari yang lalu saya ingat lagi nah itu dan oke okay, tanpa banyak cakap lagi cuy ya jom kita tengok videonya oke okay, videonya udah siap dan ya yep, saya hampir lupa cuy saya mengambil video ini tuh dari channel Ustadz Syamsul Debat langsung cuy ya korang bantu support juga ya uh, channel Ustadz. Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah ya. Nama channelnya dan link channelnya cuy. Oke di sini judul videonya adalah Ustadz Syamsul Debat bukan saja-saja panggil debat. Apa nih? Bukan saja-saja panggil debat. Saya nggak paham ini cuy. Saja-saja panggil debat. Videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy. 3 dua, satu, boom. Saya sendiri pun dah masa saya nampak aja okay. Samsung debat ni bukan orang letak nama saya saja tau. Pencapaian saya dalam debat dan pidato, saya top rank best speaker Malaysia 2021-2022. Saya dulu debat bahasa Melayu, semua teknikal debat ni semua dalam kepala saya. Page yang saya gunakan ini macam ustaz ya bulat. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dan, uh, wabarakatuh. selamat pagi diucapkan yang dikasihi yang oh, dikasihi. Oh, pagi ini cuy. Okey cuy, ini videonya bukan di saat bulan puasa cuy ya. Orang harus ingat baik-baik itu cuy. Sa uh, kita nggak tahu tiba-tiba Ustad minum ke atau gimana ke. Orang jangan beranggapan <laughs> macam mana lagi cuy ya. Ustad membuat video ini tuh belum di bulan suci Ramadan cuy saya, saya tak boleh pegang nervous hmm. <laughs> yang dikasihi Tuan Haji uh, Zailani bin Osman Pengetua Kolej Tingkatan 6 Shah Alam yang uh, dihormati juga Puan Viani Aba iaitu uh, penolong kanan uh, betul lah penolong kanan eh penolong kanan penolong. Eh? penolong juga, kanan. Uh, cik, cik, cik, tangan cik, kanan kali cik, cik ya, cik, penolong kanan. Uh, iaitu penolong kanan uh, ah, hal awal murid. Seterusnya guru-guru. Oh, okey. Ini pasal kedang, Pasal bidang. ceramah. Ah, uh, dan seterusnya. <laughs> ceramah tak pernah orang panggil macam kan? Ya, pendidikan ini. Kebit. Cik. Kan? kan kedang. Uh, sebab isteri saya ketua bidang. Sebab saya tahu. Uh, Seterusnya um, <coughs> guru-guru dan tak saya lupakan pentadbiran yang 8 orang. Tu, um, saya dah dapat briefing awal tentang tentang kolej tingkat 6 ni. Uh, Alhamdulillah uh, dan hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Hari Isnin. <laughs> Hari mana dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada Isnin ada satu perkara yang paling kita tak nak buat iaitu mendengar ceramah. <laughs> Jadi tak payahlah buah muka saya macam yes. dengan camah sangat. Lah. Oh, anak pula nama yang ladap pula. Yang saya hafal ada orang dia. cakap LDP, ada orang cakap ladap, eh, latihan dalam perkhidmatan. Tapi yalah, bila cerita hari ni saya tengok ada pelbagai bangsa seronok saya. Saya dulu pernah jadi guru sekejap betul lah tu. Nah, saya jadi guru sekejap. Ternyata um, pernah jadi guru. Jadi cik. bila saya jadi guru, saya ambil keputusan saya tak nak jadi guru. Hmm. Mati budak atau guru kerja kan ni. <laughs> bukan semua orang ada kesabaran macam guru-guru yang ada kat depan saya. Betul, betul banget. Kan? Ya. Dan ya. biasalah dekat sekolah kan, dekat kolej ni. Guru-guru dia berprasangka dengan pentadbiran, pentadbiran berprasangka dengan guru. <laughs> Pengetua cik cik menangkap takbiran aja contohlah contoh ayat-ayat macam lah ayat-ayat macam tu keluar kan biasalah kan jadi benda ni berlaku di semua tempat kecuali kolej tingkatan 6 lah. ha, jadi jadi kan uh, jadi saya sangat memahami insyaallah sangat memahami <laughs> sebab saya pernah jadi guru dulu kan jadi yeah. saya ya. faham saya faham jadi bukan senang sebenarnya kita nak puaskan hati semua orang memang bukan senang lah tapi Berarti bila kita bercerita orang, tentang orang kerja je, pulang, orang pintar kan? dia ni je. kenapa pencamah-pencamah dipanggil kenapa buat ladap LDP ni kenapa salah satu sebab nak perbetulkan balik mindset kita kadang-kadang kita lagi fokus hmm. dulu kita yang cakap aku dapat kerja ni tak nak fikir apa-apa dah yang penting dapat kerja So dah dapat posting belum? Dah, dah, dah. Kak Syahlah, bu, yes. Tapi kenapa banyak pula? Tiba-tiba bergaduh tak dapat tu, tak dapat ni. Dulu cakap dapat jadi cikgu, sudahlah. Kan? Dulu dapat eh, jadi kerja ni, dapat gaji bulan-bulan. Dah lah kan? Tapi tak. Sampai satu masa ma- ma- manusia ni memang macam tu. Hasad dia berubah-ubah. Ya, kan? betul, betul. Hasad berubah. Dia sentiasa nak itu, nak ini, nak ini. Kalau boleh saya share, Nabi Muhammad dulu dia pernah ambil satu ranting. You ya all boleh ambil lah, kisah ni kan. Nabi Muhammad ambil satu ranting, dia tulis dekat dekat tanah tu, dia buat satu garisan panjang. Buat satu garisan panjang. Kemudian dekat garisan tu, dia buat satu petak tergantung dekat garisan tu, satu petak kecil tau. Hmm. Dalam petak tu, dia cakar-cakar-cakar, dia cakar-cakar macam tu. Jadi orang tanya, tu apa? Dia kata, garisan panjang tu, macam itulah cita-cita manusia. Nak itu, nak ini, ya. nak capai itu, nak buat itu, nak buat ini. Cita-cita panjang. Enggak puas, ya. Enggak puas. Kan? Macam orang Arab kan. Masuk rejab ni. Masuk rejab ni. ni rejab sekarang ni. Masuk rejab dia dah terbayang Ramadan. <laughs> Tapi orang kita lain. Belum rejab dah terbayang syawal lagi jauh. Dia bulan satu dah terbayang dah baju apa nak pakai. Ini apa semua kan. ini kalimat yang sering Ustaz cakap ya. Tapi menurut saya itu kelakar begitu ya. Gak tahu kenapa. Karena saya sudah berimajinasi Ustaz akan cakap ini udah tahu dan itu lucu gitu ya. Memang lucu gitu ya. Nah betul tuh, tuh, itu itu Nah, dia cita-cita panjang. Realita Tapi soalan ya, soalannya confirm ke you hidup lagi pagi raya nah, tu? <laughs> itu dia. Kan? Saya teringatlah memori dua tahun lepas. Tempah baju, baju sama. Oh, best, mah, mah, mah. Oh, nanti besok kita pakai pagi raya, mesti orang happy. Man. Hmm. Sekali PKP, ya, padang kan? <laughs> Masa bila nak pakai? Kan itu itu itu reality lah. Ha, realiti. Ya, benar, Lepas tu marah. Benar, benar. Asal Cina boleh kaya. Kaya Melayu kan langsung kan PKP. Ha. orang marah kan. <laughs> kan. Nak buat macam mana? Kan. Macam hari ni kan. Orang marah sana, marah sini. So, cuba fikir balik. Apa yang kita cakap ni? Macamlah kita pandai sangat. Okey, okey. Yang ini yang saya pertanyakan juga. Ini berlaku juga di Indonesia, cuy. Pasal... Uh, raya, hari raya Cina nggak terlalu di apa dibesar-besarkan gitu ya dan pasal hari raya India atau bagaimana agama yang lain gitu ya nggak dibesar-besarkan kenapa harus agama Islam nah saya akan menyimpulkan ya menurut saya pandangan saya pribadi ya mengapa uh, agama Islam yang dibesar-besarkan kalau misalnya hari raya atau bagaimana karena mayoritas yang beragama muslim itu banyak ketimbang yang Nah, misalnya uh, penduduk Cina kalau di Indonesia kan cakapnya Tionghoa gitu ya. Kalau merayakan hari raya nggak terlalu gimana karena penduduknya nggak begitu banyak cuy. Ya itu tanggapan saya pribadi sih cuy ya. Kalau tanggapan kurang seperti apa silahkan komentar di bawah. Vaksin inilah bodoh lah kerajaan ni macam macam ni. ya, marah. sampai kerajaan di... Ya, hari tu kau marah rentah negeri, ah, tak bagi rentah negeri. Bila boleh rentah negeri, kes naik. Lepas tu kau marah pula Bila rentah negeri, takkan kerajaan nak biar, biarlah, tinggi tu lantaklah, apa nak jadi. So, itu dicadangkan, ambil booster. Bila ambil booster pun kau marah. Oh, saya enggak faham. Kalau kita booster. tak buat apa-apa pun marah, tak buat apa-apa. Mantap, so, so, saya kata tadi, nak memuaskan hati semua orang, memang kita takkan dapat. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik <laughs> keldai. Orang kampung kata, apa dah, keldai ada tak nak naik. <laughs> Ayah dia naik keldai, anak tarik. Orang kampung pula cakap, apa punya bapak? Kesian budak tu. <laughs> Budak tu tarik, dia sedap duduk atas keldai. Bapaknya duduk turun, anaknya naik, bapak tarik. Apa punya anak kurang hajar betul. <laughs> Boleh pula dia biar anak tu tarik, dia sedap aja duduk macam tu kan. Sedap je anak tu duduk ke atas bapaknya tarik. Sudahnya dua-dua naik keldai. <laughs> Dua-dua kan kesian menyek sebinatang betul berat bawa dua orang tu. Sudahnya keldai naik atas dia. Lagi gitu. Jadi macam mana? Nak puaskan hati semua orang memang tak dapat. Tapi apa yang kita boleh buat? Pengajaran pertama pada hari ini. Buatlah yang terbaik yang kita buat. Tu saja. Ah, itu dia. Buat yang terbaik. Suatu Jangan fikirkan cakap lagi. orang. Macam saya, saya tak fikir. Orang nak cakap, cakap lah. Saya camah macam tu, camah ramah lah. Kan, apa saya peduli. Kan? Tapi saya jenis memang sampai awal. <laughs> sampai awal. Tu saya pukul 8, saya dah sampai kat kolej tekatan 6, Syahlam. Untuk pastikan sejarah dia saya tanya kepada kamu orang Samatan tadi bila sekolah ni ditubuhkan? Eh. Berapa ramai yang ada di sekolah ni? Oh. Okey okey. Nak masuk ke nanti lon? Saya belum nak masuk lagi. Oh, rupanya camah di Gino Hotel. Salah. <laughs> Salah. Saya keluar. Saya keluar. Saya pergi dekat tempat pot minum saya. Saya pergi kat restoran Wira Sejati di Section 24. tu tempat saya selalu minum dululah. Ya, saya belajar dulu. Uh, jadi saya jumpalah beberapa orang yang tahu pasal... Gino Hotel, dia tu pasal Shah Alam, dia tu pasal kolej tekan tanam pun dia tahu. Hmm, hmm, saya saya pun tadi makan nasi pun sebab tengok dia makan. Selera betul makannya. Saya Ya, ini ini saya bilang saya ya. macam tulah kan. Jadi Ustaz makan kerana lah belum kan. puasa di sini, Cik. Jadi macam lah, Saya tak kisah orang nak cakap apa, cakap lah. Macam, macam uh, daripada dulu kan, saya minat sesuatu benda tu saya akan buat je. Macam saya gemar buat collection. Dengan, saya, saya tak saya tak suka tengok drama Melayu. <laughs> Macam contoh kan, kadang orang, orang pun tak tahu, ni rumah Cina ke rumah India, orang tak tahu. Saya tengok cerita Tamil, semua cerita saya tengok. <laughs> Cerita Cina semua tengok, macam Choi Yong Fat saya tengok semua. Tapi tengok Choi Yong Fat ni sedih sikit lah. Manjang, ending memang sedih je. Manjang kena tinggal lah jadi kan, macam <laughs> Ya betul. Kalau betul, tengok cerita Prison apa tu, Prison on Fire pun, masa lah last kali mesti dia berkorban untuk orang. tu Choi Yong Fat lah, saya minat lah. Long pan teng tanah, long laung. Nah, nah. Saya tahu lagu Cina banyak saya tahu. Lagu Teresa Teng, Ni Wen Wa Ai Ni Wong. Tu saya saya tahu. Cerita Tamil pun saya tahu. Engkau nak fail. Ah, kan saya mau nak, nak saya nak nyanyi lah. Kan saya tengok cerita apa tu? Malah yang atau ah, adik-adik atau ah, Adik Surya tu siapa tu? Kartik kan. Oh, saya tengok ada satu cerita. Lagu apa pun tak ada. Membagolah. Oh, saya tengok cerita Tamil. Sebab cerita Tamil ni yang bagus, dia boleh mengasah critical thinking. <laughs> Kita tak boleh agak ending dia macam Betul? Kau dah faham. Hero tu saya tengok Vijay cerita surah-surah. Kan? Surah kan? Bayangkan orang kampung tunggu ni. Semua menangis ni doa-doa ni. Kenapalah dia dah, dah lemas kat laut ke apa. Sekali dia datang macam ikan lumba-lumba tau. <laughs> Dia datang <laughs> Dia bukan berenang macam ni. Dia melompat macam ni tau. Macam kalau lumba-lumba. Betul. Ah, you all tak tengok. Ada sekali itu kan dia dah mati kan. Yang yang patung Tuhan tu dah dah, dah tumbang kan. Hmm. Ingat mati. Dia boleh tangkap tau. Hidup lagi. Ha, ah, itulah. Itu antaranya lah. Tu pada saya simple. Buat yang terbaik kita boleh buat. Pedulilah apa orang nak cakap. Betul, betul. Buat yang terbaik. Jangan fikir. Itu pertama. Dan bila kita sebut tentang profesionalisme. Profesionalisme ni maknanya keupayaan kita untuk membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa mencampur adukkan dia dengan benda-benda yang tidak berkaitan. Termasuklah benda-benda peribadi, termasuklah benda-benda berkaitan dengan luar kebidang tugas kerja kita. Sebab pentadbiran ni ada empat jenis. Dalam sekolah, guru ke, pentadbiran ke, Tetap ada empat biran. jenis. Pertama, administrator. Dia masuk on time, balik on time. Uh, Muka yang pertama dekat eh. mesin ya. punch card tu, pada pukul lima ataupun pada waktu balik. Dan orang lain tak akan merasa duduk yang pertama. <laughs> Sebab orang yang pertama adalah orang yang sama setiap hari. Dan dia siap beratur. Okay, beratur, beratur, beratur. Eh? beratur. Dia siap sama dengan orang lain beratur. Mama, ya, tu, tu. Cara gelap tu mana kau dah tahu ini. dah siapa. Ah, macam Jadi untuk berada di depan, untuk berada di depan, memerlukan usaha yang lebih. Iaitu kau kena awal dalam lima minit, Adakah benda pergi awal lima minit kau bawa file kerja? Tak. Benda itulah yang akan mengganggu profesionalisme dan juga malahan mengganggu keberkatan dalam kerja kita. Itu pertama. Kan? Tu administrator. Yang kedua namanya performance. Performance. performance ni orang yang memang kerja deadline, memang kerja sungguh-sungguh, memang oh, yeah, ya, pengetua yeah. dengan penolong pengetua ni memang sayang dia. Performance ya. Yeah. Memang sayang dia, kerja banyak bagi dia je sebab dia ni memang buat kerja. Oh ya. Sikit-sikit dia, sikit-sikit dia. Yang marah, aduh, sikit dia, sikit dia. Contoh orang lain dah. Masalah boleh bagi kat dia, aku lah kena. Ngapa kau ni bagi kerja kat kau tak nak, tapi bagi kat orang lain kau marah. Dan orang ni biasanya masuk kadang-kadang lewat sikit. Tapi ya, pengutu tak dia. Sebab Karena dia jenis buat kerja. Ya, Dan balik biasa memang lambat. Pukul 5, pukul 6 tak balik lagi. Dia memang botol rabu meja dia. <laughs> Sepah. kadang kena dekat bawah meja ada file lagi. Mana file? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dia tahu. Orang yang administrator tu meja dia kemas. Orang usik barang dia, dia tahu. Siapa usik frame gambar tu? <laughs> Kategori yang ketiga, nama dia entrepreneur, Usahawan. Meniaga je kerja ni. <laughs> Ini banyak Kalau dah gelak besar tu, betul Tuan Haji. Confirm ada. Ha. Ha. dia. <laughs> Tunggu, Tuan saya sudah berapa kali ya bekerja di beberapa kantor gitu ya swasta dan pasti yang dicakap Ustadz ini memang ada gitu ya mulai dari yang pertama dengan yang <laughs> yang selalu berniaga gitu ya pasti ada salah satu ya pasti ada salah satu ada yang uh, dua gitu ikut-ikutan tapi ada satu leadernya cuy <laughs> kita baru masuk kerja tiba-tiba ini beli ini saya punya ini jualan begini-begini seperti itu ini ini real ya dia ni mata meja clear banyak flyers <laughs> ya. ada tak apa tak apa tak beli tak apa tengok dulu tengok tengok kategori ketiga dan kategori yang keempat yang paling best namanya follower dia ikut orang dia bila tahu sehari sebelum nak ceramah buat kat Gino Hotel dia dah tanya kau pergi tak esok Oh ya yeah, ya yeah, ya. Kalau ya, pergi ya, pergi saya yeah. sama tau. Suka ngikut gitu Jadi ya. ya Nak kita sekali lah Nak kita sekali Nak kita sekali Kan Kau dah tahu dah Kau nak lepak mana Balik kan kat mana Dah tahu dah Kan ah, Sekarang budak tengah Itu bisa dikategorikan kan, Google Map cuy <laughs> Peksa kan Tengah musim peksa kan Kan Betul Oh okay, Boleh tengah tanam Tak jelah. ah, Jadi tengah Tengah mungkin Dia Ingat tak kadang-kadang kita ada khusus 3 hari 3 hari 2 malam Ingat tak dulu Khusus 3 hari 2 malam ni yang best yang pada hari ketiga akan habis berapa khusus tu? dua belas kan? Soalan ni, kau balik kolej tak? <laughs> kau jangan balik eh? Sekarang kita orang tak boleh kau balik kan? Abang macam nak jawab? Kita dah tahu dah trik kau tu. Ini benda-benda yang biasa berlaku. Ya, ya. Tak lah. Jadi tu cerita. Saya dah tahu dah empat Tapi sebenarnya macam mana yang paling baik? Yang paling baik keempat-empat kena ada. Empat-empat tu kena ada. Maksud yang entrepreneur, keusahawanan tu, maknanya kita kena fikir macam mana nak tingkatkan. Contohnya nak tingkatkan hasil untuk kolej untuk bantu prasarana sekolah. kolej. kan? Contohnya kan, mak bapak mana yang kita nak jaga. Ha, macam saya kat sekolah, ha, ha, anak-anak ha, saya tu, Oh, dia memang pengetua dia kerja jawab tanya saya. Jawab tanya saya. Ada tak? Kalau ayalah kita nak buat. Aku tak kisah kau nak minta sumbangan aku boleh bagi. Tapi <laughs> manjang dinner dengan Haiti kau tak pernah ajak aku aku tak dapat pergi tu soal kedua tapi kau tak ngajak tu aku marah kata kan okey okey okay, lepas ni ajak lepas ni ajak kata kan tak ada lah. tapi betul sebenarnya kalau ikut kan itu sebabnya kalau kita Beraju. tengok ada program sarana kan sarana ibu bapa ni kan bukan bukan semua sekolah lah boleh menjayakan benda tu kebanyakan mak ayah menganggap sarana ni tak penting sebenarnya itulah sarana. penting connection tu sebab masa PDPR itu problem yang paling besar sekali PDPR PDPR masalah yang paling besar adalah bila anak-anak ambil kesempatan. Tapi <coughs> kuliah tingkatan 6 ni mungkin dia dah dewasa lain lah untuk sekolah-sekolah yang yang menengah yang form 5 ke bawah ni. Hmm. Problem. Kalau yang kuliah tingkatan 6 ni mungkin kurang. Mungkin ada tapi kurang. Masalah macam tu. Kenapa tak on kamera ni? Habis data. Ya, ya. Kenapa tak on kamera? Ha, sebenarnya main game. <laughs> Hmm, kan? Tutup. Jadi cikgu seorang-seorang. Kelas berapa ramai? Bayangkan di bandar-bandar besar. Kehadiran not even 10%. Bayangkan. Asyad masa tu. Kan? Saya sendiri pun problem. Bila ceramah online ni problem. Kan? Jadi saya banyak support guru lah. Saya kata. Dan bila orang buat online ceramah dengan saya ni, saya pesan. Jangan bagi PPD bercakap dah lama. Orang bukan nak dengar PPD cakap. PPD, PPD. Dia bantai cakap dah lama. Yang best PPD ni bercakap dah lama. Tang, tang, tang, tang, tang. Saya tidak berhasrat ucap panjang hujung tu kan. Itu ha, masalahnya. Orang nak dengar ucapan aku ke tahu. Itu ha, masalah dia saya boleh bagi PPD bercakap tapi bagilah cakap dia jangan cakap lebih daripada 3 minit. Dia jadi dia akan ya, padatkan yeah. apa dia nak cakap. Saya sendiri pun problem masa camah online memula tu. Puan Wani masa memula tu. kan kita pasang sendiri on camera apa kita tekan kita pun lagi Assalamualaikum. <laughs> Lepas 2 jam ceramah punya kamera tak on. Bayangkan 2 jam. Bayang untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya 2 jam kamera tak on. Masa tu tu lah kameranya. Saya jelaskan sedikit lagi dulu cuy ya. Saya jelaskan saya pernah mengalami hal seperti ini ya dalam membuat video gitu ya. Makanya videonya itu saya enggak upload gitu ya. Saya pernah mereaksi uh, sepatu reunion cuy ya nggak tahu itu Spaturian yang keberapa ji pokoknya uh, reaksi saya itu saya nggak upload ya uh, saya dah cakap sampai eh, durasinya kan satu jam itu dan <laughs> saya tengok macam ini oh ternyata kameranya nggak on itu salah satu dan yang kedua Ada juga yang audionya ini kan terpisah, audionya ini terpisah, nggak on juga. Itu yang bisa <laughs> biasa membuat saya itu mood hilang gitu ya. Yang tadinya saya mau buat video, akhirnya saya ya ini saya bongkar aja cuy ya. Akhirnya video itu saya nggak jadi upload karena kalau saya reaksi ulang itu beda banget gitu ya ceritanya kayak sudah saya tahu gitu ya dan pasti nggak terlalu kelakar gitu ya Itu pengalaman saya. Benar banget yang dikatakan Ustaz. Itulah handphone kita. So orang call pun kita tak nampak. Sebab kita... <laughs> orang call ni. Tak angkat pula. Ha, dah 15 minit saya tak start-start ni. Sudah 2 jam. Jadi sebabkan... <laughs> Tu, masa tu bulan puasa pula tu. Jadi petang tu... Ulang sekali lagi ceramah yang sama. <laughs> Tapi petang tu suasananya dah macam pengumuman nak puasa semangat dah tak ada dah. Jadi kita hendaklah. Dua pasti berbeza je. Pasti berbeza, Pasti berbeza. Jam kot pagi tadi. Aduh. Itu antara ujian yang kita kena hadapi lah. Dan hari ini kalau kita pernah dengar lah istilah uh, profesionalisme ni juga berada kaitannya dengan integriti. Hmm. Integriti ni jangan kita salah faham. Jangan ingat integriti ni rasuah semata-mata. Tak. Integriti ni juga terba- terbabit dengan amanah kerja kita hubungan baik kita antara satu dengan yang lain. Kenapa hubungan baik ini terbabit? Sebab kebanyakan organisasi yang dijatuhkan disebabkan kesalah laku amanah sebenarnya berpunca pada dalam, bukan pada luar. Yang orang mengadu-mengadu, report dengan SPRM, cakap dengan orang ni macam ni, semua semua orang dalam, bukan orang luar. Ingat orang luar peduli ke pasal pasal kita? Tak ada. Tapi bila kita mengadu, habislah. tu sebabnya saya pernah bagi talk. Saya bagi talk dengan topik apa tau? <clears throat> uh, bicara integriti, nota bertindih apabila kain terlondih tajuk Apa itu? <laughs> tajuk nah, orang tanya kenapa saya pilih tajuk tu sebab bicara integriti apabila kain telondeh ni dia macam kita kalau ada ruam kan, ada tanda dekat kaki kita tu dekat buku lali kita tu warna merah kan kita biar kemudian makin besar kita patut settle sendiri bubuh krim bubuh apa ubat yang patut supaya dia tidak merebak hmm. tapi bila kita biarkan benda-benda kecil orang tak orang tipu punch card orang tipu claim orang tipu ni kita biar kemudian benda tu dah merebak tu merebak merebak merebak akhirnya bila ada orang yang tersilap sampai kepada pengetahuan doktor pakar di luar. Pengetahuan pula, oh saya suspek takut dia dah merebak ke seluruh badan. Habis dilondehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. <laughs> yeah, ya. Patutnya yeah. kesalahan tipu pancikat dia. Tapi bila dia semak-semak-semak, tipu kelim pun ada, beli barang tak ikut prosedur pun jumpa. Sepatutnya benda tu tak sepatut pun dia orang tahu. Akhirnya, yang buruk nama adalah agensi kerajaan, khususnya kolej kita. Okay. Jadi itu yang kita tak nak. Itu sebab nak settle, kita kena settlekan peringkat awal. Itu sebab integriti ini sebenarnya dirujuk ke sebenarnya konsep ni bukan konsep berkaitan dengan salah laku dan amanah sebenarnya. Integriti ni berkaitan dengan binaan, struktur binaan bangunan. Integer, yeah. in, integer. In, so, in. kalau kukuh eh, struktur binaannya, maka kukuhlah bangunan tu. Maka kita ni adalah merupakan struktur-struktur ni. Dan strukturnya siapa? Termasuklah pentadbiran. Termasuklah guru-guru. Termasuklah pelajar-pelajar tingkatan 6 ni. Mereka ni adalah kita punya klien ni yang kita nak kena jaga ni. Itu sebab saya selalu cakap, saya minta maaf. Saya kata, saya marah mak ayah yang tak tanggungjawab ni, saya marah. Waktu online itu, saya balun mak ayah cukup-cukup. Tapi masalahnya, mak ayah yang tak bagus ni, dia tak join online kita. <laughs> itu masalah kita. Kan? Saya kata, you all nak marah guru apa pasal? You nak marah cikgu? Okay, fine. You nak marah cikgu? Tak apa. Cikgu buat hal. Cikgu buat hal. Puan, Puan Cin Kinha, uh, ah, Cik Cin Kinha dengan uh, Puan Vian ni boleh pantau. Puan Viani dengan puan uh, Cik Cik Neha buat buat buat hal susah nak panggil cik lah panggil puan aja. Lah. <laughs> Saya doakan cepatlah kan. Uh, kan. Jadi, jadi jadi jadi jadi kalau dua ni buat hal Tuan Haji Zalani boleh pantau? Spontan. Tuan Haji aja. Zalani buat hal PPD boleh pantau. PPD buat hal Jabatan Pendidikan Negeri boleh pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian boleh pantau. Kementerian buat hal, Menteri boleh pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri boleh pantau. Perdana Menteri buat hal, rakyat boleh pantau. Tetapi mak bapak buat hal, siapa pantau? Tu soalan saya tanya. Mana? Siapa yang betul? Tu sebabnya bila tengok dari segi perangai anak-anak kita hari ini, sebenarnya ada satu perkara yang kolej kena tekankan kepada anak-anak kita. Apakah dia? Sebenarnya kita dalam Malaysia ni, dalam negara kita sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar, iaitu krisis adab. Oh. Itu sebenarnya. Adab ya. <clears throat> beradab. Kalau dia tak belajar tapi adab baik dengan cikgu, cikgu pun tak sakit hati. Betul, betul, betul. Ni masalahnya dah lah tak nak belajar. Kalau <laughs> nak belajar, ni mak saya yang suruh lah. Saya pun tak nak belajar. Kan senang kau berhenti? Kan? Ha, kalau ikut cikgu kan, aduh. Itu sebabnya saya kadang geram masa hari bertemu dengan mak bapak tu. Cikgu ni baik sangat. <laughs> Macam mana dengan anak saya cikgu? <laughs> tu lah budak ni kan biasalah. Dia ni okey sebenarnya cuma ialah banyak main-main kan. Tapi kalau dia rajin, saya yakin dia boleh berjaya. Nyampah betul. Kau cakap je lah tu terang. Anak saya ni, ni minta maaf. Saya memang hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah dia. Biar bapak tu pandang budak tu. Apa oh, pasal kau? Mama. Baik sangat. Aduh uh, saya minta maaf lah saya tak dapat nak gambarkan apa perangai dia ni semuanya ada dalam senarai oh. Oh, lah. apa lah. ya Allah ya Allah ya Allah apa ni oh nampaklah Eh, betul saya saya sebab saya pernah jadi guru saya tahu tu sebab kalau saya jadi menteri pelajaran dah lama saya fight dah untuk allow critical you ya all. <laughs> tengok muka dia teruk eh puan Wiani pun macam ni ah, dia sambut saya tadi nampak oh, kan tu sebabnya tak sanggup dah buat kursus dekat sekolah kita buanglah dekat Gino. Apa? Dekat dengan highway. Gino. Oh, kan, macam nak bawa lari lah perasaan tu kan. Apa betul? Gino, <clears throat> Ini, ini, ini, ini, ini benda, benda, yang, benda yang penting sebenarnya. Saya kata, memang bukan senang nak nak jaga. Itu sebabnya hubungan antara satu dengan yang lain kena baik. Kan? Betul, betul. Tak beran. Kan? Janganlah lebih. <laughs> Kadang-kadang you sound cikgu. Cikgu, gunalah macam betul-betul sikit dia orang semua grade tinggi-tinggi tau. Kau jangan sama-sama dia orang. Tak tahu. Kadang-kadang dia orang tak tahu aku ni 41 tapi kena marah kata. Aku ni 44 kena marah kata macam tu kan. Tak sebenarnya bukan saya suruh hormat suruh sampai junjung pun tak. Tapi you all kena respect each other tu je. Betul. Oh nampak ni ya. <laughs> Mana betul aku cakap. Saya tahu lah. Cikgu ni <laughs> dia dia, dia tak pentadbiran, pentadbiran. Kau buat grup pula pun orang, kau buat grup WhatsApp lepas orang aja. Kalau seorang live memang perasan dia. Kan? go go. kau. <laughs> Jadi kalau kau boleh masuk join grup cikgu tu bah bah terbaik dah tu. Ha kan. Ha. Betul. Grup cikgu ni, ni bukan satu grup ni semua geng-geng ada geng. Ha. Lepas tu bila dapat APC negeri Himat Cemerlang berapa orang je dapat? Semua kita puas hati. Macam mana dia boleh dapat? Ha? Tuan Haji Zalian ni aku tahu lah. Memang dia je dapat. Kau tengok bukan kita. contoh lah, contoh. Senang kan bukan Haji Zalian ni buat keputusan seorang. Dia ada mesyuarat tu komiti nak tentukan cikgu mana yang betul dapat. Ha, cikgu ni boleh tak? Cikgu ni okey. Yang seorang pula cakap, saya rasa tak boleh lah dia. Sebab saya rasa dia, dia macam, dia macam, uh, uh, apa dia macam. Ah, contoh, contoh lah, contoh. Ah, saya uh, uh, uh, tak cakap saya siapa tau. Ata cakap sesiapa eh? tapi antara you orang lah antara betul lah kan <laughs> tak maknanya maknanya dia akan bagi suggestion berdasarkan kerja bukan pasal peribadi tau bukan sangat kerja ha. dia kalau, kalau kalau lelaki kan lelaki tengok ha. Allah sian lelaki dah lah tak ramai duduk belakang lah. itulah Itu yang bila dia baca doa tadi beria tu Allah Allah Allah Allah <laughs> Sedih orang lelaki ni tu. Aduh. Kesian kan? Jadi Tapi kalau lelaki, dia tegur direct je. Cikgu perempuan ni aku kenal sangat. Cikgu lelaki. Eh, macam mana kau boleh dapat ABC? Ha? Kerja sama? Lepak sama? Konten sama macam mana kau boleh dapat? Mana aku tahu aku setakat ni apa yang Puan Biani suruh ke Cik, Cik, Cik Kim Ha suruh aku, aku buat je. Oh ya ke? Tak lah aku cakap je. Ha, orang lelaki, orang lelaki macam tu. Saya pernah apa ni puan saya dapat call oh, untuk ceramah dekat, dekat, dekat ya? sekolah sekolah kebangsaan Benta kat sepanjang Kuala Lipis. Sekolah kebangsaan Benta tu dia gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR. 10 sekolah combine motivasi UPSR. Agak-agak lah. Berapa bayaran untuk saya? <laughs> ke Cetaka, ke. Apa-apa kan? Ha. Ah, apa, apa, apa? Mungkin berapa lah boleh bagi lah. Bagi nak berapa lah agak-agak. Berapa? Ha? Sepuluh ribu. <laughs> Sepuluh ribu. Teruk betul dia letak. Tak, dia letak sepuluh ribu tu melampau lah. Tak lah Tapi bayangkan dia cakap dengan PA saya, kami boleh bayar tiga ratus je. Sepuluh sekolah. Tapi masa tu PA saya terangkat lah ke Jauh ni. Dia cakap, ah, tak apa, tak apa. Tapi bila dia tanya saya, saya jenis tak suka batal program. Oh, okey. Saya kata macam ni. Cakap dengan dia, tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat. Jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempat je. Kalau ada tempat lain, saya boleh singgah lagi. Lagipun ikan patin kat lipis sedap. <laughs> Sempat saya pergi makan kat sana, memang sedap. Betul, mau ngeletek-ngeletek nyawa oh, satu kali jalan. Ya. <laughs> Masa tu, ada satu surau nak buat, malam tu satu masjid pun nak buat. Jadi tiga ceramah pun bayar dah 200-300. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya, bila saya cubalah bagi deliver ceramah dengan betul-betul tak kisahlah berapa dia bayar. Rupa-rupanya baru saya tahu sekolah yang 10 sekolah gabung motivasi UPSR ni rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah tu sekolah ni dua orang calon. <laughs> Sekolah ni seorang, SKM sekolah kekurangan murid. Dan gabung 10 sekolah, calon UPSR tu not even 20 orang. Bayangkan dan RM300 dia nak bayar saya tu. No, no, itu tadi yang disebut ustaz. sekolah yang Tunggu dulu, kulang dulu je eh. ya. Saya agak lupa. Tak apa, tak apa. Tapi dia tanya saya, saya jenis tak suka batal program. Ya, okey. Saya kata macam ni. Cakap dengan dia, tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat. Jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempatnya. Ya, Kalau ada tempat lain saya bersilang. Ya. Lagipun ikan patin kat lipis dah. <laughs> Sempat saya beli makan kat sana. Memang sedap. Betul. Mengeletek-ngeletek nyawa makan. Betul. Masa tu, ada satu surau nak buat. Malam tu satu masjid pun nak buat. Jadi tiga ceramah pun ya, ya. bayarlah 200-300. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya. Bila saya cubalah bagi deliver ceramah dengan betul-betul. Tak kisahlah berapa dia bayar. Hmm. Rupanya, baru saya tahu. Sekolah yang 10 sekolah gabung motivasi PSR ni. Rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah tu sekolah ni dua orang calon sekolah ni seorang. SKM, sekolah kekurangan murid. Nah ini, SKM, sekolah kekurangan murid. Ini memang ada di di Malaysia atau gimana sih? Atau Ustaz cakap, cuma cakap je atau gimana sih? Tapi baru dengar sih ada sekolah yang <clears throat> kekurangan murid macam tu. Setahu saya sekolah di Dan Malaysia. Dan gabung 10 sekolah, calon PSR tu not even 20 orang. Canggih-canggih lah. Bayangan. Dan RM300 dia nak bayar saya tu, cikgu tu kongsi seorang sikit. Ya. Bayangkan kalau saya tolak macam mana. Ya, ya. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. <laughs> ya. Dan ni saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Nah, saya... <laughs> kan? agak <laughs> oh, ah, kan? tak ada lah. Nah, tapi betul, saya jenis macam tu. Ha, dia bayar RM5,000 ke, bayar RM10,000 ke, bayar RM1 ke, bayar RM50 ke, saya pergi insyaAllah. Kan? Bil RM50 bayar. Saya pergi. Mungkin tak datang lah lepas tu. <laughs> Itulah sudah. tak adalah. Gurau je. Ya. Eh. Kemudian yang ketiga. Yang pertama, jujur. Kedua, amanah. Ketiga, jaga ukhuah perhubungan <coughs> satu dengan yang lain. Itu saya dah sebut dah tadi. Hmm. Jaga perhubungan. Sebenarnya, bila kita tengok kan, kita cemburu tengok golongan orang dulu-dulu, orang lama-lama kan. Hmm. Dia kita, macam saya masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan saya. Yang India, yang Cina. Bila kita rapat, kita tahu tau budaya dia. Cina macam mana, India macam mana. Cina, jangan bagi hadiah jam tangan. Melainkan Rolex. Oh. Tak, orang Cina ni dipantang bagi hadiah jam tangan sebab macam menoakan kematian. Oh. Jangan bagi. Oh. Ha, betul? Betul kan? Ha. Macam ni, kan? kalau kita tengok, India, Cina, kalau beli kereta macam mana? Melayu macam mana? Melayu kalau tengok kereta, tak cantik. <laughs> Ya. Dia beli second, second tak apa, janji cantik. Rosak kemudian lantak lah, janji cantik. Itu Melayu. Yang Cina pula dia tengok berapa laju boleh pergi. Laju tak kereta ni? Tak cantik tak apa, janji laju. Dia nak cepat. Macam India pula tengok berapa ramai boleh masuk. Dia lain. dia, dia, dia, dah, ni betul ni menurut kajian tau. Ha. Kok India teru ya? itu ulang dulu cuy. Gue suka kalimat yang ini. Macam India pula tengok berapa ramai boleh masuk. Dia lain. Dah ni betul ni menurut kajian tau. Berarti warga India tu memang dalam satu keluarga tu banyak gitu ya. Itu sebab kalau kita tengok gendang pun beza tau. Ah, gendang. Ya? Arwah ya. abah saya dulu, arwah ayah saya dia, dia selalu cerita lah. Dia. <laughs> Kenapa gendang Melayu tak untung? Gendang Cina untung, gendang India kadang-kadang untung. Hmm? Apa sebab? Rupanya arwah abah saya kata sebab bunyi dia. <laughs> you pun tak pernah dengar kan? Tak perasan tak? Tapi gendam Melayu tak untung. Ya. Untung tertak, tertak, tertak. Untung tertak, tertak, tertak. Untung rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi. Tak, tak, untung. Tak, tak, untung. Rugi, rugi, rugi, rugi, rugi, rugi. rugi. Ustaz dapat jokes ini dari mana sih? Keren. Si, si. Tak kau dengar tu betul. Arwah Abah saya dulu cakap. Itu saya memang galak lah. Betul ke Abah? Iya. Abah. Ada. Sebab apa kita tahu? Sebab kita rapat. Ha. Setiap ada apa benda yang sampai kat kita, positif. Nanti eh, tak boleh lah, malah lah, apa benda ni, tak mahu lah. Benda, ada je pekeliling baru kan? Pekeliling baru sampai. Pengetua sain. Mulai berapa hari bulan, semua staff tidak dibenarkan begini. Semua staff hendaklah ni, ni, ni. Yang best saya, kau yang muda-muda ni buat nak akak dan nak pencet. Tak habis-habis saya. Eh, pekeliling tu tuju kat semua tau. Itulah ayatnya, akak dan nak pencet. Kau tak payah fikir dah. Kau bila kau gelap besar tu ada lah orang. Kan? Tak habis-habis dia punya hujah nak pencen, nak pencen. Maka nak pencen makin banyak, pakai liling ni keluarlah. Kan? Respon yang positif. Ya? Dan kemudian, ikhlas. ikhlas. Ikhlas buat kerja. Bukan sebab. Tak, gaji memang masuk setiap bulan. So, Bukan kita buat tu bertambah gaji kita tapi buat yang terbaik. Iya, saya selalu cakap kan, kalau saya bagi motivasi pada student, eh, saya memang bagi motivasi minta maaf cakaplah. Saya tak ada bahasa, awak semua tak ada. Memang kau aku je saya kata. Hmm. saya cakap dengan student ni yang belajar ni saya kata, kau tengok dekat pintu pagar kolej tingkatan 6 ni, kau tengok pintu pagar depan tu. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah jumpa cikgu cakap terima kasih dia dah berjaya. Ya. Yeah. Boleh kira dengan jari lah. Silap-silap yang masuk pun sebab ya. sijil tertinggal. Betul-betul ya, betul sekali. Tapi cikgu tetap mengajar, saya kata. Bukan sebab apa, dia nak kepuasan. Saya memang jenis saya, daripada dulu, saya memang call cikgu-cikgu saya. Oh. Pernah sekali saya call, lecturer saya pun saya call. Mana yang mengajar saya dulu kan, mana saya dapat nombor phone saya call. Macam dalam perjalanan saya call, macam mana cikgu, cikgu sehat ke? Inilah Samsul dulu. Oh ingat you yang tinggi-tinggi tu. You mengacau I je. Ingat lagi, ingat lagi. You buat apa sekarang? Saya saya ceramah kan cikgu. Ceramah apa pula? Yeah. Saya Samsul debat tu saya lah. You kan dia pergi sekolah sampai sekarang tapi habis gurau. Dia tak percaya. dia tak percaya lah. <laughs> oh berhenti dia. Jiran sebelah rumah saya pun. Dia apa? dah lupa ya. Dia kasih pokok bunga tu. Dia tegur saya. Ni tempat taman lama lah bukan taman yang saya duduk sekarang. Saya dah pindah kan. Dia tengok, bang, ada tak orang cakap? Dia tengah berbual tu, dia cakap dengan saya. Ada tak orang cakap? Muka bang sebiji camah-camah dalam TV tu. Ha? Kata, siapa, siapa pula yang macam aku ni? Kata. Hmm. <clears throat> Rupanya dia tak pasal. Dia tengok depan depan kan lain kan. Saya pun cakap dengan dia. <laughs> Bang, salah tu bang. Rasa-rasanya. Abang saya nak orang, ya. Saya tahu dah. Yang cakap ni sembilan dekat tu. Ah, sudah. Saya kata, sudah saya kata, bang, saya lah, Samson Ban. <laughs> Ya, kena bergurau agak-agak lah. Dia kata, saya pun biarlah saya pun tak dia lah, dia tak kenal kan biarlah kan jadi saya lepas pada tu lepas pada apa dua tiga hari kot saya balik rumah dah buka pintu pagar berlari dia pegang tangan minta maaf bang saya memang tak perasan bang memang tak perasan bini dia marah abang buta ke tu lah sama terbat bini dia marah tu dia buat perasan sekali saya isi minyak tu dia tak perasan isi Lepas tu tengah isi minyak dia kata, pelakon kan? Dia kata. Aku rasa aku berlakon tak lah 2 3 bahagian saya sekali lakunya skrip tu. Pelakon <laughs> ya, ya. kan tak lah mana ada you pelakon. Pakai mask pun kita kenal lah dia kata. Saya <laughs> mau buka lah. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? Saya kata bukan. Saya kata bukan, saya kata. Degil dia. itu melampau tu, aku tambah cerita tu. <laughs> Kenapa harus Fatah Amin ya? yang yang yang program yang TV Hijrah tu sepatutnya tiga Syamsul bukannya dua. Sepatutnya hmm. yang Syamsul dua tu dua Syamsul kan. Sepatutnya tiga Syamsul. Tapi last minute <laughs> Syamsul ni uh, Syamsul Yusof dia tarik diri sebab dia nak siap nak siapkan filem Munafik dua masa tu. Oh. Dia dia offer gak saya saya tolak. Jawab saya dia punya watak tu tak tak tak sesuai saya tolak. Yang Munafik dua tu patut saya ada dalam tu. Iya <laughs> ke? Saya tolak sebab watak tu tak sesuai. Anu watak antu celah buluh tu bagi aku tu. Yang kacau Ustaz Adam tu kan. Oh, lah, saya saya tak saya tak ambil lah, saya tak ambil tu. Benda Yesus. Saya sudah tengok ya, saya sudah tengok filem itu dan <laughs> saya mengerti apa yang dimaksud Ustaz ya. Tentang apa namanya? Pelakon itu, cik. Makanya dia tolak. kita <laughs> buat satu benda yang kita nak buat. Buat betul. Saya kata, jangan jangan kita duduk kerja, makan gaji tapi nak buat kerja part time dan kau punya part time tu banyak lah, jangan susahkan orang lain yeah. Oh, ya, ya. orang akan terganggu tau proses kerja orang akan terganggu jangan kita susahkan biar tempat kita tergantikan dengan orang lain oh tapi takut pula nanti tak dapat gaji ha, makan juga gaji tapi kerja tak kerja betul-betul kan tu yang kita kena ada. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Itu sebab borang SKT jangan ikut kopi kawan-kawan punya. Eh? Borang SKT tolong tulis khusus yang diperlukan. Eh? Yeah. Jangan copy. Semua tak tahu. Lepas tu bila HR, bila pentadbiran hantar kau pergi kursus tu, kau marah. Syekh kursus ni. Syekh-syekh nama kita je naik. Dah memang kau ikut tulis tu. Tengok balik tulis apa. Kursus penguasaan bahasa Inggeris. Hantarlah. Ambil kat mana? Sebab penting kan? Penting tu penting. Walaupun kita, kita cakap benda, ap, inilah masanya kalau nak pergi seminar tu, kursus tu. Mantapkan bahasa Inggeris oh, 3 hari 2 malam. Jangan ambil ya. je jauh. Singapura ke. <laughs> Macam tu kan. <laughs> Jauh. Tulislah khusus pemantapan pengurusan keuangan ke. Tak kisahlah pergi. Ambil je tulis tu. Kenapa kita perlukan benda tu? Rupanya sebab kita jaga koperasi. <laughs> Tuan-tuan jaga koperasi sekolah. Apa kita nak buat? Kan? Dan begitu juga, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Saya kata tadi. Nah, Kemudian itu. iltizam. Berazam buat bersungguh-sungguh untuk capai kejayaan. Bak kata Ali Fasafah tu, dia kata gantung cita mu itu tinggi di atas langit. Hmm. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. <laughs> Tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang sajalah. Jadi kalau untuk budak-budak STP, cakap eh, budak-budak ni, yang terkata enam ni semua cakap macam tu. Gantung cita-cita tinggi, jangan letak rendah. Kita akan menyesal. Saya sendiri pun dalam masa saya nampak je Samsul debat ni bukan orang letak nama saya saja tau. Pencapaian saya dalam debat dan pidato saya top rank best speaker Malaysia 2021 2022. Hmm. Saya dulu debat bahasa Melayu, semua technical debat ni semua dalam kepala saya. Nak pidato tu dalam kepala saya. Macam mana nak jadi champion, macam mana cara kita nak cakap, macam mana cara pandang, macam mana penekanan, apa apa poin yang kita nak bawa. Semua saya saya ada dah. Setiap bulan saya melanggan apa, majalah Dewan Masyarakat supaya current issues tu jangan hilang daripada kepala kita. Sebab kita kena lagi update daripada anak murid yang kita ajar. Itu kita kena buat. You all pun kena ada bahan bacaan sendiri. Kena ada. Itu sebabnya belum mengajar pidato dengan debat tu selama je. Itu sebabnya kalau you all nak saya lah mengajar budak-budak kolej tingkatan 6 ni debat nak ajar bagus kan. Tak ada masalah. Saya akan hantar anak-anak murid saya datang. Buat sparring dengan dia orang. <laughs> Budak Universiti Sains Islam Malaysia dia tu buat sparring. sparring Bila dia sparring dengan budak dengan budak universiti buat seminggu sparring tang tang tang jadi bila dia lawan sekolah lain dia dah tak rasa apa dah sebab dah lawan yang lagi bagus lagi hmm. macam tu je macam buat motivasi apa ni gerak gempur peperiksaan contoh orang buat panggil saya kan saya akan buat saya akan ceramah setengah jam kena saya akan bagi best-best student tu untuk jaga grup-grup ni macam tu je simple je sebenarnya di kita ni budak-budak ni dia budak budak tak sekarang ni dia gen Y gen X gen Y ni semua ambil ringan dia tak rasa benda tu penting besok dah luar pun menyesal ada yang cakap, saya tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. <laughs> Betul? Saya nak jadi YouTuber. Saya kata, berapa kau jadi YouTuber tapi bangang melantun-lantun, berapa? tak, saya kata, tu terang, saya kata, sebab, you tengok, so, contoh eh. Ingat tak dulu, kita pernah ada Friendster, kita pernah ada mama kampung, chat, orang sanggup mencuri telur dengan ayam dekat kampung tu sebab nak dapat masuk dekat cyber cafe. Hmm. Nak main game, nak chatting. Tapi lepas tu yang chatting-chatting tu dah kurang. Kemudian ada BlackBerry. Kemudian ada BlackBerry Messenger, BBM. waduh budaya dia sekejap. Itu paling sekejap sekali BBM tu. Kan? Tiba-tiba orang dulu, ingat tak zaman Walkman? Walkman habis tiba-tiba yeah, ya. MP3 yeah. player. Tak ada MP3 pun habis dekat phone je sekarang. Betul, betul, betul. Wah, dah selesai. Okey cuy, itulah tadi. Uh, ini kayaknya enggak full ya. Enggak tahu ada part 2 ke atau gimana sih? Ini saya dibagi langsung oleh teman kita ya di Instagram. Gak tau kalau ada part 2-nya korang bisa kirimkan cuy ya linknya. Karena saya lihat di sini ya, saya lihat semuanya di sini tuh nggak ada sih. Cuman ini aja atau ini part yang sangat penting atau gimana? Saya tak paham cuy. Oke, okay, <clears throat> eh, ceramah Ustadz ternyata ya saya baru sadar setelah melihat ini ceramah Ustadz itu sebenarnya ditujukan untuk para cikgu gitu ya. Tapi bisa juga uh, kita sebagai uh, karyawan ya, contoh karyawan yang uh, karyawan swasta atau gimana yang bekerja di kantor gitu ya. Ini pas apa namanya? Ini dapat juga gitu ya, dapat banget untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dalam isi ceramah Ustadz kali ini cuy. Walaupun ada beberapa mungkin yang buat saya itu kayak koma. <laughs> ya mungkin karena struktur uh, <clears throat> apa namanya program guru gitu ya yang mungkin kita nggak paham gitu ya ya tahu sendiri kita kan bukan uh, apa namanya pernah jadi guru atau mempelajari sistem guru gitu ya video ini tuh menarik banget buat orang yang uh, menjabat jadi cekgu gitu ya menjabat di perusahaan-perusahaan atau di kantoran ini pas banget orang tengok ini dan orang bisa paham apa yang dimaksud ustadz ya ada yang bertanya di komentar ya, Uh, saya sebagai orang Malaysia itu kalau dengar Ustadz cakap itu kayak ada yang dia tak paham pula karena terlalu eh, laju gitu ya. Ustadz cakap ini memang laju, tapi karena saya sudah terbiasa ya, terbiasa mendengar e, dakwah atau ceramah Ustadz, jadi saya paham gitu ya. Dan ada juga yang bertanya ini Andy orang mana gitu, asli asli orang Malaysia ke orang Indonesia? <laughs> Karena saya paham apa yang Ustadz cakap gitu ya Saya paham Ustadz cakap ini, cakap itu karena saya terbiasa Saya terbiasa mendengarkan Ustadz bercakap Ya, sekali lagi, saya terbiasa mendengarkan Ustadz bercakap. Oke, dan mungkin itu aja sih. Terima kasih ya buat korang yang selalu stay di channel NDTK, apalagi yang korang-korang yang sudah menyempatkan selalu berkomentar di video saya cuy. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih berkat komentar korang lah, berkat like korang lah, saya bisa bersemangat seperti ini cuy. Nanti kalau saya sudah pulang kampung, waduh, kalau mau apa eh, hari raya nanti saya pulang kampung, saya udah jarang untuk buat video cuy.